ますわというなことだよねそれは間違いない事実だとで7番こっち向いてんだよ方角が違うっていうならもうここの方がまだいけるかなこうこの6番の中心項も含めた中心感を含めたこのまっすぐの線というふうなところと 7番絵描くとかなフィギュア作るとかその世界に入った方がいい明らかにこれ熾烈こういうの熾烈不正って言うんでしょ党の方には何にも感じてないわけよいいんですそれでただ単にこれは熾烈がおかしいですよ 彼にやらしてみたけれどもこうグッと噛んで噛んだまま右と左に動かして動かないんでほとんどまだこっちの方は動くなぜここの部分で錯誤して自分で削り落として激しい起こしててもギシギシギシギシやったおかげでこっち側には軽く動くんだこうやってこのぐらいはだけど首の喉の方 なんだこれを学体模型学体診断って言ってここからやらなければただ単にパッと見た目とんがってるから歯削りましょうとかまあちょっとなんか髪はカバーしている部分の出てない骨を全部解削って全部削り落としてこれをムキムキ前々のこの8番にしてから歯間をぶった切って真っ二つに割る真っ二つに割っても出らん時は3分割してそしてこっち側から平米突っ込んで これをポンポンと脱いでいくんです。だけやたったこれだけや。 たったこれだけなんだけどこちらサイドのところはとりあえず噛んでるんだよ右サイド本人にとってところがこれひっくり返したらじゃじゃじゃーんありすぎたちょっと作りすぎ盛りすぎどこに当たっとんねん左が噛んでねえだろこれ全部ポーセレンや